Bideo honetan, eke taldeak zer diren azalduko dizugu. Kirola beraren kudeaketaren malgutasun ezagatik, eta bestetik, hainbat desgaitasunen berariazko premiagatik beragatik, oikotzat hartzen diren eskola adineko kirol jardura ez dute azniztasun funtzionaleko ikaslegoa integratzeko gaitasun ez da trebeziarik. Egoera horietarako sortu ziren eke taldeak, eskola kirolegokituko taldeak talde hauek sei hogeita bat urte bitarteko aur eta gaztea izuzenduta daude. Orokorrean, astean bisaio egiten dituzte, bata, uretan eta beste bat aretoan. Helburu dute oinarrizko trebezia motorraren garapen bat, etorkizuneko kirol praktikarako aukera emango diena. Talde horien sorrera, Gipuzkoako kirolago kituarena izan zen 2008 garren urtean. Hortik aurrera, gutxieneko eta oinarrizko kirola astapen aukera eskaintzeko aleginean, Gipuzkoan hainbat alde sortzen joan dira. 2017 urtean inflexio puntu bat ematen da. Aldundia zuzenki implikatu egiten da. Horretarako, federazioak eta kirol foru zerbitzuak desgaitasunaren kirolarreta eredua zehazten dute. Eredu honek politika eta baliabide zehatz batzuk ipiniko ditu martxan. Helburua eketaldeak gipuzkoa guztira zabaltzea denarren, nebardura kontzeptuala handi bat ematen da. Eke taldea, ikastetxetako eskolat kiroaren egituraketan txertatu behar da. Ikastetxetako multiprogramarekin batera eke garatu behar dira. Lehentasuna ematen zaio, tokiko hezkuntza komunitateak eta udalak elkar eta elkarrekin antolatzea. 2008an jada, Gipuzkoako eke talde guztiak zabalduta daude. Udal askoren implikazioa ezinbestekoa izan da beste hiru eskola kirol guneetan ere jada, ikastetxe komunitateek egiten dute eke taldea bere. Horren adibide esanguratsu izan daiteke adibidez, lehintze eskola kiroleko eskola eskaintza horria, zeinetan bateratuta aurkezten zaien familiei ikastetxeko kirol eskaintza. Ogeita bian, eke zabalkundea lurralde osoan egin denarren, oraindik orain, erronka, taldeak egon kortu eta indartzea da federazioaren esku daude taldeen hiru laurdenak. Oraindik ere ikastetxe, komunitate eta udalaskok ez dutelako bere egiten eskola kiroleko eskaintza bere osotasunean. Horretarako eta horregatik ipini lasaiazko gurekin harremanetan.